reakcje z użyciem nadtlenku wodoru. Odczynniki Roztwór manganianu 7 potasu Roztwór kwasu siarkowego 6 Roztwór nadtlenku wodoru Do próbówki wprowadzamy kilka centymetrów sześciennych roztworu manganianu 7 potasu. Następnie wkraplamy odrobinę roztworu kwasu siarkowego 6. Na końcu dodajemy roztworu nadtlenku wodoru. próbówce wydziela się gaz, a roztwór całkowicie się odbarwia. Odczynniki: roztwór jodku potasu, roztwór kwasu siarkowego 6, roztwór skrobi, roztwór nadtlenku wodoru. Do próbówki wprowadzamy kilka centymetrów sześciennych roztworu jodku potasu. Następnie wkraplamy odrobinę roztworu kwasu siarkowego 6. Dodajemy roztworu skrobi. Na końcu wprowadzamy nadtlenek wodoru. Zawartość próbówki zmienia barwę na brunatną i intensywnie wydziela się gaz.